جرمنۍ پرمختللي هوایي ټکسیان ازمایي د اودي په نوم یوه جرمنۍ کمپنۍ هوایي ټکسیان جوړ کړي چې د دغه هیواد انګولشت ښار کې به تر ازموینې لاندې ونیول شي د الوتونکو ټکسیانو دغه پروژه پاپ اپ نومیږي او د ایرباس کمپنۍ په مرسته تطبیقیږي کوم چې په نړیواله کچه د الوتکو جوړولو یوه لویه کمپنۍ ده. د جرمني ټرانسپورټ وزیر اندریاس شویر وايي، په ټرانسپورټي برخه کې نویو بدلونونو د هوایي ټکسیانو د پراختیا لپاره زمینه برابره کړې ده. دغه الوتونکي ټکسیان اتلس برقي څرخونه لري چې دېرش دقیقې الوتنه کولی شي. او یو ساعت کې یې هم تېزوالی سل کیلومترو ته رسېږي. د دغو هوایي ټکسیانو لومړنۍ بېلګه نږدې دوه ساعتونو کې چارج شوه، خو جوړونکي یې وايي، راتلونکې نمونې به یې له دې هم ژر چارجېدونکې وي. په لومړي ځل الوتونکي ټکسیان تېر کال ولیکپټر کمپنۍ په دوبۍ کې تر ازموینو لاندې ونیول. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم څو نورو نړیوالو کمپنیو الوتونکي ټکسیان ازمویلي وه او ویلي یې وه چې ډېر ژر به د ښارونو فضا هوایي ټکسیان ونیسي. فیسبوک سنګاپور کې خپل لومړنی معلوماتي مرکز پرانیزي د وتلي ټولنیزې شبکې بنسټګر مارکسبرګ غواړي اسیایي هیوادونو کې خپل لومړنی معلوماتي مرکز پرانیزي دغه معلوماتي مرکز به د سنګاپور هیواد لویدیځ کې پرانیستل شي او دا لومړی ځل دی چې فیسبوک خپل نوی ډاټا مرکز آسیایي هیوادونو کې پرانیزي مارکزبرګ ویلي دا به ټوله نړۍ کې د فیسبوک پنځلسم معلوماتي مرکز وي چې زیاتره یې امریکا کې دي او آسیایي هیوادونو کې به لومړنی ډاټا مرکز وي چې د ټولنې او هغو کسانو لپاره چې فیسبوک کاروي به اسانتیاوې رامنځته کړي او دغه ډول په دې معلوماتي مرکز کې به سلګونو کسانو کاري زمینه هم برابره شي د معلوماتو په اساس د دغه نوي معلوماتي مرکز پر تعمیر چې یوولس پوړه لري یو بیلیون امریکایي ډالره لګښت راځي او تر دوه زره دوه ویشت میلادي کال پورې به یې چارې تکمیل او د خلکو پر مخ به پرانیستل شي. سنګاپور زړه وړونکې ښکلا لري چې هر کال په میلیونونو سیلانیان ترې لیدنه کوي او د نړۍ لوی ټکنالوژیکي شرکتونه هم تر ډېره دغه هېواد کې ځای پر ځای شوي دي. د انسټاګرام د کاروونکو شمېر یو میلیارد تنو ته ورسېد. انسټاګرام ټولنیزې شبکې د یو شمېر اسانتیاوو د اعلان پر مهال وویل چې د کاروونکو شمېر یې یو میلیارد تنو ته رسېدلی دی. یادې شبکې د خپلو کاروونکو دغه نوې شمېره د خپل نوي اپلیکېشن د معرفي کولو پر مهال په ډاګه کړه. دغه نوی اپلیکېشن آی جي ټي وي نومېږي چې زیاته برخه یې یوټیوب ته ورته ده او کاروونکي په کې له یوې دقیقې زیات او ان یو ساعته ویډیوګانې هم پورته کولی شي. یاد اپلیکیشن به راتلونکو څو ورځو کې د انډرویډ او آی او ایس سټورونو لپاره هم چمتو شي، څو د خلکو لاسرسی ورته اسانه شي.